punya HP tapemah di mana orang guys digawei kesangan tape tema capek capek masuk di sambal cabe sama cabe masuk di bose beca Hai hmm. beca anak anak bu orang guys Hai tong dia omong kun sama Hai numut ke bejatiumunang dipercaya poi iyo bakal aya kiriman duwi sembakok punyaeta eh, kan kena musibahkusunami oh, cenah oh, gawe bareng urang mandura Amarta astina Ayhyaabaha karta anu bakka ditepi kaeta anu hak nari makna oh, tak urang ayana antete ladangbega ahnya mau ada yang merek dapat merek pek ulahkah yang maulah ladang tinu Kitu di lemah ini saya jauh-jauh dipeatku u ke cedoraka ulah gitu kuduku maha atuh meningda tangan kau ngaimah kehara re es cokot wo ngomong kaana karep seke na maka ka maka kudu mau anuuku hees eh, lain ki cara na Doaka tetewa mana nga bega ulatete pan lo ba warung tak kuya urang boga warung te bawa ngomong. bawa ngobrol kanradagang takir kosong asyup mane bawaan lain mau kita meyokot kan gerbogo <laughs> salah KBHG lampahan teh salahtetelakuan gitu umatuhangan nujat nupa yang cokotan pa menyerna tahu ditepikan kadartahnita gampang usaha ah gan untuk ayaah kejadian naon Banar nangka badranaya So lurah Semar kuda Australia kura Pawana di mana wa juraga jatuh biasa nagihanwa kejadian naon atau ba bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kera kerang kedut jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bannerar nangka <laughs> Aduh sedang siap kaluan pahambura Si Te Ka Bapak Tengallunya tibalah Aduh aya anuk mua gitu timba ke dia datang naon a, ah? dengekeun di sia aya suara naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi ah tong bodor sih nyari angkan oh jadi ke tahu <laughs> pac ajaran lagi sama syahaya jugaga blogk do-dolo kau yang ser ngobrobak nya bayi kurang gigi lain bangsa naon Kaki bisa jadi bangsa kali jati lain bangsa atau utama orang makhluk naun karena Rio terjabri Jabri eh, ya yang dikriting hayang diboroman bu <laughs> Alah, karunya dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah atuh penak sarang sarang syagami ras agama Islamraslara itu ah, percaya nah Islam maka ikatnya <laughs> agama Islam makeilbabgouh make-mak gamisuh gemulnya kalian Han gemorblo Hai gemor mah di mana orang boga permen tetap di gemor ngoblok eh, di ge para kejualan mau Iya tanya kena tanya nga Sy kekasih Raden cecep kuta dijanawati noko konangan Suriah di laga belekokk Sammedidin Republik Indonesia tiaba nepi kamu roke. suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya <laughs> aduh karena cc ccoka bener agama Islam mana? ya uh. sing salat sok di mana maneh lamun mana bener agama Islam Mana salat sok di mana di gereja tapi ho oh, bener eh. masjid belegung <laughs> kalau diuji rukun Islam ayat 5 <laughs> rukun Islam deh aya 5 jiji syahadat dua salat tilu jakat obat puasa 5 mu hajikawasa di jalannyakur yang mananya punya ah, lain Islamamuuh agama Sy buah-boah man an nabi paling akhir <laughs> Ahmad Sy ya <laughs> eh mana TKW Boga di Arab mening balik de dia di lebur urang balik de Kaimah did dia pansyaur nabi gitu rumahku adalah surgaku tapi ho oh, tercatatnya tapinda bener mana Islam air Islam jadilah tapi bala landar make baliknya make kapal narek lempang itu paeh atau merenti lalap di laut oke okay? tapi huh, aduh gusti pek mana dek ngomong naon balik di Arab teh aku numpak kapal dan lempang memorin orang teh mau nepi-nepi so saralah tapi bener eh. <laughs> punya hai Hai kedalapan si nawanhar sabab lamun terdaharuh de bisa kap aku maha orang la pun terdahar papa salapan naon minum melangngetik tapi 10 narik jaring kurang teh sabab ayaah burang aya puting man degan aing bisa dilewihanku dulu aing tadi bebeja kaing senar rukun Islam ya genap sinya rusak aqidahmet silainku Ayna agama silain dekggelan dewek tadi rukun pikkanganyakilat ngabutkenai itu Wojir luar biasa dekat cirieta eh, gerakan annyir eh. ah. anjir Anir ski orang di el etak mur anu disebut gerakan bangkong sappinrongnya <laughs> tapi lingas mulus pisan gerakan aju gedanguh hmm. ah, kedasaran pun bojo Poeta. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. 都会来，俺定要都会哇！呵呵呵呵呵呵，ini tuh, aduh, ngena, deng deng lain baru kena aing aduh, tahan, tuh, aduh. ya akter ah, nah, ya akter ah, ter ter wah ya ter sak ya ter iya nah, aduh Alah. Eh. Uh, alah. tuh <laughs> kejadian spektakuler mah naon nanti ka dulu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanah gejerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge okay, Bang punya a ajaan lainji terus para perjurit an mawa itu numawa karta oh marrongBetayatriato eh, ce guru namaeta ta Panca beraja kilat Bara adalahnya aja teh rasajar kilat Bara tai siing Wah memang kera keraku kauula tajian tapi rasalin kilat bajara baru karena kirahi tuh kilat Bara hutang pati dibayar pati kilat panjera hutang wirang dibayar wirang ayo panca berajanya panca beraja akhirnya bagian kuring nggak koler lo ilaha illallah nggak koler enak kuring eh udah malah nggak goler aduh cabut aja pan cabut aja pan cabut aja pan cabut aja pan cabut aja woi pan cabut aja walah pan cabut aja oh oh siapa, ah, ah, ah, sisa Bila beda tuh ih sih teh goblok ngerakuin dan takut kain ini, nggak usah dah nggak ampun alah Dan jelong ka tu aing tesudi najister.